a promote, na teaching man. Man dress like a man is so fine. But if you're man and you dress like a girl, you can never ever be my friend. Natural. In a Uganda, we na promote, na teaching man. Woman feel dress like a woman, alright. But if a woman want behave like a man, you can never ever be alright. Somebody behave like a bitch and dress like a bitch, and to me they must think. Girl, them body shape nice and appetizing, but them dick them thing the question How can a man put on a gal panty? Them run after man but the girls plenty Sweet but them Fire! Burn all the whole of Batman You better see in the present generation Some idiot and sacrifice female imitation in the nation But why do you do the abomination? Question, why do you do the abomination? Why? Rajima balobugoyo wechibati Amefula kirini kumbe muli dati Emewi kolomero mechiluminati So hear me the man Nubian, that's a fire If you remain. you better from a chichi man. Man fi dress like a man is so fine. But if you're man and you dress like a girl, you can never ever be my friend. Natural. In a Uganda, we not promote a batty man. Woman fi dress like a woman, alright. But if a woman want behave like a man, you can never ever be alright. Some boy behave like a bitch and dress like a bitch, and to me, they must think like. Girl, them body shape nice and appetizing, but them did them thing. I can't believe what I see in the present generation. Some idiot and sacrifice female imitation in the nation. But why do you do the abomination? Question, why do you do the abomination? Yeah. You're a man, you better ekyasimbayo wali ogenze ndoza wali naba ebons biseera bye ebyemagawo ne bagana n'okupafoominga ebungereza ensonga yali emu ng'oyogerera bubi ab'ebisiyaga tobawagira bungereza ngaewagira ebisiyaga ne bakugaana n'okupafoominga era ne bakugoba ebungereza ne bakusiba emyaka kkumi wagimalako ah, emyaka teginagwako nakatambuzaako mwenda eyo notera era nkyali band naye andi tetumanyi bayinza okulinyowenga omazeeyo sebo eh, amadde ah, nja kukubuza kaakati ku ludda olulwo eh, ekiri ngaekigenda mu maaso ndi amasomero abaana baffe boononeka bannaddiini boogera mbadde nsaba naawe beeka eddoboozi ryowa abantu ku nsonga eyo <laughs> webale nnyo ah, obadde nobuuza ekibuuzo nga ndaba webikuza empapula nobikula eno nobikulembadde njagala okusembezayo ddala yinza eh. okulaba nga bwenkusooka ebi byoyinza okulya obudde nembulwawo wenkibuuliza tugende ku ekyo noba ombuuzizza ekibuuzo ekyo kyenzijukiza nga tugenda okulonda hmm. ngebula ennaku bbiri tulonde akalulu ka president bali ba intervyinga omanyi mwai museveni buli wabula kyanyonyola bannayuganda abaako kyaleeta so bali ba intervyinga simon kagwanjala nambuuza opulaning erakola ki uganda nemunyonyola ensonga etaano kwetuyimiridde oyagala okola otya amaje ogenda gakola otya etc nagaa kati ekirala olina nkolagana ki n'abali beebisiyaga hmm. of course museveni yali amaze ebbanga nga talina kyatukubisa tuyise bahuligani biganye agambye tuli baterarisiti biganye agambye tutta abantu biganye kanagamba ha kati abo bali babisiyaga bawagirwa bali babisiyaga bawagirwa abazungu nga nakyemalira yo nayena bonna bonna bebaba babajjako bagamba ah, foreign forces ah, abazungu ah, bebabawagira nekirala kati museveni nayagala ukituteekako ekyo era kagwanjala nali nyize neŋŋamba naye kati noono musajja gwe mbadde ndabanga ategeera naye kati naye bamukozesa apushinga eyo narrative amekinga shuwa akitwambaza naye sebo sigenda kudda mu busungu gwe anze ah, ŋŋamba eddoboozi ryo <laughs> sibuuzizankolaganayoaatlast ah, kyensuse mm. ayino nti olya genesrem kyekyakuwezesa okgende bungereza kati siyinza kubuuza nkolaganayo nabo ngaate bakugobewaabwekankujukize nti ensonga yebisiyaga eyo simpya mu uganda ne mu nsi yonna tukuze tubiwulira ekyennaku nti museveni yakikozesa nga kyakulwanyisa nga political tool buli waba nga talina answers zakuddamu kubwanakyemalira emyaka gyamaze mubuyinza kutulugunya abantu kububbi obugenda mu maaso kyaleeta kati buli wabawo scandals nyingi ya nssf yeze uh, kati babbya amabaati kati ba minister bagoba ono kubanga ayina personal relationship naye nebirala nebirala kati nakomyawo ensonga yebisiyaga abadde nga agikomyawo yagiretako era ajja gikomyawo nga diversion era agikozesanga weapon okujambaza buli muntu kuba amanyi abantu be uganda bwe balowooza ku bisiyaga ate amanyi nti n'abazungu nabo naddala amawanga agasinga bobakwatagana nebisiyaga so ensonga lwaki abagezaako bambi okugeza kati ŋanza agezaako kuntwikinga kunteeka mumbeera azeemu atya ayogedde atya naye njagala ojjukire nalabyeko ni abamu bakozesa manye ebiseera ebimu akozesa eida akozesa abantu betukwatagana nabo oba nakozesa banaddiini oba abo abeteeka mu kifaananyi kyabanaddiini n'ekirala hmm. ogezaako hmm. okudrivinga narrative ye ogezaako okwambaza oba okusiiga ekifaananyi kyabayagala basiige ojja kujjukira mugana wange nti nga tiwaliwo yayimusiza ddoboozi mwabo bonabona bolaboogera nayogera ku nsonga eyo era kyekyanviirako n'okuwerebwa contract nyingi zabeera kansod okyogeddeko tibambaninga paka olunaku lwaleero sikkirizibwa kuyingira bungereza infact nabadde nteekateeka nakulaba bwengenda mu kooti okulaba nga nzinziramu okufuna eddembe lyange eryokutambula byona byona byava ku nsonga eyo naye bakikozesa obunanfuusi obw'abantu ba wano naddala abo abalina amaloboozi bakikozesa okukitwambaza eitha bantabule n'abaana bannauganda bano oba bantabule n'amawanga agali e bulaaya naddala kati nga museveni tumutuusiza ku kisenge tumutuusiza ku kisenge muddembe ly'obuntu tumutuusiza ku kisenge mawanga gebulaaya yonayona ekifaananyi tumwambudde bamulaba kikyafuuse so nze nkiraba nga bunanfuusi naddala oli okuvaayo okugezaako okunsiiga ensonga eyo Ah, nze nga sivuddeyo nakwogera example yange gye ndivinga by ah. ate mwana wattu era mbadde nga nkunga abantu mu kibiina kyange banaye muwasi bannammwe muwasi bannammwe mubere n'obufumbo kwebava n'okututuuma abakubi b'embaga ne batandika n'otujerega mwe muli mukuwasa muli mukuwasa muli mukuwasa ate kati mwana wattu ebaita abali b'ebisiyaga njagala eh, oyogere masomero ngate tunajuva keyo na uticha jiriko wale wasumani basalirwa eteka lya lese olina mwesubi lwaki mboza bwentyo wale weteke lya soke mabega mm. parliament ne liisa Andrew Mwenda na agenda mukoti na aliwabira nga akoze sa Fox Odoi mm. yali royawe mm. koti ne bisazamwe bisere ebyo twaina yo justice kavuma ya kulemberamu nga liba department liisiza Andrew Mwenda yawaba na aliwakanya Fox Odoi na abera royawe na aliwakanya nerisazibwamu erya asumani basalirwa waliwo essuubi nga sinakutuse nagenda amaaso fox odoi mukozi wange oba mukozi wa museveni wa nrm ekulemberwani mwami museveni andrew mwenda mukozi wange oba mukozi wa museveni simanyi kibiina mwagwa nali mumayi munamawulire naye omulaba naani nemumulaba ne muhoozi kakati mwanatu abo <laughs> ate bwe bakisiigaffe ekiri kyenakugambye ekyobunanfuusi naye oyogedde ku kyabaana baffe ndi muzadde nina abaana ab'obulenzi n'abobuwala benjagala okuuma benjagala bayite bulungi mu nsi n'abaana b'egwanga bonna bonna abalala ndabye era kyekyaleeta ne outbast mu masomero lineguli afulumye ono musomesa yasiyaza omwana gwasomesa ono omusomesa yabusinze omwana ono omusomesa yakoze kino newabayo n'abaana abato okitegera bali involved in uh, sexuality n'ebirala abaffe janet museveni mukazi wa museveni ye minisita wa education yakulira amasomero gonna gonna wakawulirayo abasomesa bameka ababusinze abaana bebakutte nize kunziramu nakawulirayo webusoga waliyo essomero erimu ebusoga ndoozo waliwo nwe banoonyerezaako ebuddo wano okegera ye minisita w'amasomero hmm. ebuddo gwe banoonyerezaako tewalabye gwe munamawuli gwe bakute nga agenza obinoonyerezako okitegedde yenze nkulira polisi akyali mukomera hmm. yenze nkulira amakomera yenze namusibye so obwo obunanfuusi bwe nkugamba waliwo amateeka oredi agakuuma abaana baffe onfuna bulungi mm. waliwo amateeka aga protecting abaana baffe nga tegakoze ebyo ebibuuzo abo ababimbuuza nga tebanna babibuuza janet museveni onfuna bulungi okyogeddeko bulungi nti mu 2ina baleeta etteeka neriyita neriyita museveni nakola ki Uh-huh. nalisako omukono oh, yes yes badde agoga yaliwa naye ate nalisako omukono naye ate museveni nyini nayita eri emabega yali andrew mwenda anti munange andrew mwenda mukozi wa museveni fox odoi mukozi wa museveni okay okimanyi bulungi naawe era museveni ojjukira <coughs> nti yagubwako ne bulaaya nafuna nabulwa ne woteri gyakola ki gyasulamu so museveni kenyini yeyayita emabega nakozesa fox odoi ne andrew mwenda okusazaamu etteeka eryo okitegeera njagala okutegeeza nti museveni bwati bwabadde asirwaza bannauganda buli webaba nga talina ansa najjayo eryo kati apulayinga bannauganda napulayinga ne international community ate nayagala akikozese n'okulwanyisa abo bavuganya nabo ndi wano ku bbs njagala onkwotinge balikomezaawo naye tebalikomezaawo kulwa bulungi nti lwa bulungi bwa bannauganda nrm yesinga majority mu parliament baadde nga bayisa buli teeka lye baagala nga mulina okukyusa constitution nga nakatayi tekasaze bataddemu nemundu bataddemu ne sente onfuna bulungi e, e, e, kiyamba muntu omu nga museveni mm. okitegedde mm. ne baliyisa bayisiza eteeka computer misuse act ku sipiidi eyekitalo mm. nindiridde okubalaba bwe bayisa etteeka eryo era ne bwe banaaba balisizane bwe banaaba baliisiza nkubuulirira wano era museveni ajja kukozesa baproxies be nfuna bulungi kubanga bwatyo bwabadde ngaakola so um, obunanfuusi bwe bunanfuusi bwa museveni ate mwana wattu n'abazungu nabo kati kambatwaliremu